Okey dah. Dah video? Dah. Guys, cik dan puan semuanya, support terus saya punya channel ini. Macam mana kita nak jadi YouTuber? <laughs> Jangan lupa subscribe, like, share. Okey, tahan. Thank you. pues Thank you.